Os 900 negacionistas negan que en Galicia, no que vai de ano, 6.000 mulleres sufriron algunha agresión machista. 4.000 en alto risco por violencia de xénero. Cada ano hai 5.700 denuncias e cada día ábrense nos julgados 17 causas o 34% das galegas sufren algún tipo de violencia e estes datos oficiais están moi por debaixo do que verdade acontece. Non hai muller que non sufrira algún tipo de violencia. As mulleres estamos fartas. Reclamamos que a loita pola igualdade e contra as violencias machistas estén no centro da política e no centro de todas as actuacións que se priorice xa a axenda feminista. Xa non é tempo de declaracións, de minutos de silencio, é tempo de acción. É tempo de decisión, é tempo de que se loite con medidas e recursos para poñer fin a este sistema que normaliza a violencia cruel que se enxerce contra nós, contra as mulleres. É hora de poder freo ao machismo, Cando se mira cara a outro lado ante un machista, eres machista. Cando se nega violencia machista, eres un nocento machista. Cando non favoreces que as mulleres ocupen un espacios que lles corresponde, eres cómplice do patriarcado. Cando ríes chistes machistas. Cando usas o teu poder para exercer acoso sexual eres machista cando pretendes explicarlle ás mulleres que hai que facer contra a desigualdade e a violencia machista, sitúaste en posición de superioridade e te vinculas a un sistema que non nos considera nin siquiera aptas a nós, as mulleres, para a defensa da nosa propia loita. Estamos cansas, estamos tan cansas, estamos fartas, estamos tan fartas, que sé, estamos aquí para denunciar, para berrar, pero sobre todo estamos aquí para reivindicar, para exigir que o consunto da sociedade diga basta ya e para que os homes comprométanse con outra masculinidade que defenda xunto a nós as mulleres a igualdade. e a nosa loita e exiximos que a outra metade do mundo, os nosos compañeiros de vida, únanse a nós, non con palabras, con feitos, por elas, por nós, por todas. Basta, basta 下。